Ukrayna Silahlı Qüvvələrinin 25-ci Hava Desant Briqadası işğalçı ordunun zirehli döyüş texnikasını və canlı qüvvəsini məhv edib. Drondan çəkilən kadrlardan göründüyü kimi artilleriya zərbəsindən sonra hərəkətdə olan zirehli texnika partlayaraq yanır, döyüş maşınının yanında gedən düşmən əsgərləri isə öldürülür.